Egun hon Euskal Herria, Gietorri Piko Iriaren amazazpigarren urte horretaren lehiaketara. Ogora aste honetan Joseba irazokiren bizita auki dugula, eta benzazpigarren kantaren titulua asmatu behar zela. Erantzuna, gainera oso erresa izan zan, erresegi! Beio eta Pantxoaren lepoan hartu. Eta orain txemertan, errango dizuet zein dan potoloa! Azte buru oso bat, ekainaren hogeian, nun, eta bakaikun, Nafarroan! leku zora garrila. Txorimalo taldeak eskura eukizuen garaipena, baina bekizu taldeak aurreatu zitzaien. Asambleagin eta gero, oantxe esagutuko dugu zein dan erabakia. Zuek erabaki duzuena. Bate bat eukiko dugu. Ziur zaudete, ziurran zaudete. Eta botua... Martuja! Iraiaren taldea! Zorillo